Χαίρετε, τι κάνουμε. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Σήμερα ήρθαμε να φτιάξουμε popcorn με καραμέλα, τραγανή, με πολύ εύκολο τρόπο, ούτως ώστε να μην έχετε το άγχος ε, για το αν θα σας καεί η καραμέλα ή όχι. Πρώτα απ' όλα θα φτιάξουμε το popcorn, piece of cake για σας. σε φυτικό λάδι ρίχνουμε ε, μία χούφτα popcorn σε πολύ δυνατή φωτιά και μετά χαμηλώνουμε τη φωτιά καθώς γίνονται. Ταντάν! Έτοιμα! Τα αδειάσουμε σε ένα ταψί και το πρώτο στάδιο τελείωσε. Λοιπόν, για την καραμέλα χρειαζόμαστε ένα ποτήρι ζάχαρη κανονική και 100 γραμμάρια βούτυρο ε, αιλαδινό. Το τηγάνι μας πρέπει να καίγεται λίγο, να έχουμε ανάψει το, ε, τη φωτιά από κάτω και μετά είναι στη πιο δυνατή φωτιά. Τώρα χαμηλώνουμε μέχρι 6 με 5. Εδώ είναι το dry caramel που σημαίνει δεν χρησιμοποιούμε το νερό για να φτιάξουμε την καραμέλα. Το wet caramel χρησιμοποιούν το νερό, ρίχνουν τη ζάχαρη και λίγο νερό και περιμένουν αρκετή ώρα για να φτιαχτεί. Εδώ σταδιακά ρίχνουμε τη ζάχαρη σε πολύ χαμηλή φωτιά έχετε χρόνο, δεν θα σας πάρει παρά μόνο 10 λεπτά και λιγότερο μη σας πω. Και μόλις δείτε ότι έχει λιώσει η πρώτη στρώση ζάχαρης που έχετε βάλει, ρίχνετε λίγο παραπάνω. Και ούτε κάθε εξής μέχρι να τελειώσει όλη η ποσότητα που έχουμε από ζάχαρη. Βλέπετε λιώνει πολύ όμορφα και πολύ ωραίο χρώμα. Δεν χρειάζεται ανακάτεμα καθόλου. Ίσα ίσα αν ανακατέψετε τη ζάχαρη, ε, ζαχαρώνει και γίνεται πολύ, δηλαδή θέλει μετά πολλή ώρα μέχρι να ηρίσει και να λιώσει και να είναι η καραμέλα πάλι. Δηλαδή περνάτε από δύο στάδια. Ενώ έτσι σιγά σιγά, ωραία και όμορφα, και χωρίς άγχος, χωρίς βιασύνη. Τώρα ξεκινάει να κουνιέται λίγο από κάτω. Βλέπετε. Wow. Wow. τι ωραία που είναι τώρα. Παιδιά, διαδώστε το βίντεο σας παρακαλώ. Κάντε και ένα like αν σας άρεσε. Κάντε το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα χωρίς ε, σπάτουλα ή κάτι με το τηγάνι το κουνάμε λίγο και έτσι λιώνει όλη η υπόλοιπη ζάχαρη. Εδώ δεν έχει λιώσει εντελώς, αλλά δεν θέλει πολύ ώρα. Ένα λεπτάκι ακόμα και θα είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη η καραμέλα, τέλειο χρώμα. Φαίνεται νομίζω στη κάμερα δεν έχει σκουρίνι τέλεια βάλαμε τώρα το βούτυρο με το που βάλαμε το βούτυρο λίγο κρύασε η καραμέλα οπότε περιμένουμε λίγο πάνω στη φωτιά πάλι σε χαμηλή φωτιά μέχρι να ξαναζεσταθεί η καραμέλα και απορροφήσει όλο το βούτυρο που έχουμε. Χρειάζει εδώ πέρα η καραμέλα. Παιδιά είναι τέλεια. Να τη φτιάξετε. Και να δείτε τι ωραία εύση δίνει στο popcorn. Μελά. Και δεν κολλάει στα δόντια σας. Κάνει κρίτη κράτς. Είναι πεντανόστιμη η συνταγή. <clears throat> λοιπόν, ρίξαμε λίγο το σιδά αλάτι και μία κουταλιά τσαϊού baking powder. Αυτό το μυστικό κάνει την καραμέλα τραγανή. Και εδώ χρειάζεται πολύ ανακάτεμα μέχρι να απορροφήσει όλη την ποσότητα. Είδατε πώς έγινε τώρα. Καταπληκτική. Καταπληκτικό χρώμα, καταπληκτική υφή, Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε μετά το κουδούνι για να σας έρθουν ειδοποιήσεις με το κάθε καινούριο βίντεο. Τώρα ρίχνουμε την καραμέλα πάνω από τα popcorn όλοι και ανακατεύομαι ούτως ώστε να πάει παντού. Βλέπετε πως κάνει η καραμέλα. Δεν είναι καταπληκτική. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε το μείγμα έτσι όπως το βλέπετε μέχρι να κρυώσει εντελώς η καραμέλα και ερχόμαστε πάλι στο τελευταίο στάδιο. Όπως βλέπετε τώρα έχει γίνει ε, το μείγμα μια μεγάλη μάζα και πρέπει να τη σπάσουμε για να μπορέσουμε να, να τα φάμε τα popcorn. Ωραία, με το χέρι Ωραιότατη διαδικασία η χαλάρωση <laughs> Για να δοκιμάσω. Mm. Τέλεια παιδιά, αλήθεια σας λέω, δηλαδή πρέπει, must, must, πρέπει να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή. Καλή σας όρεξη! Δείτε επίσης